Waar was jij net? Wat heb je net gehoord? Eh, over vluchtelingen uh, hebben we een verhaal gedeeld. En het was een soort van interview. Ja. En ehm, hoe is het om een echte vluchteling mee, eh, tegen te komen? Het is heel bizar om te beseffen dat, dat ze dat hadden gedaan. ja. Dat ze dat hadden meegemaakt en dat nou ze hun verhaal vertelden. En vooral dat het zo recent was. Want had je in de nieuws dingen gehoord? Ja. ja. En is het anders? Ja, het is heel, heel anders om het van één iemand te horen. Omdat je denkt van het gaat natuurlijk wel om mensen, maar om ze dan daadwerkelijk voor je te zien is dan wel heel heftig. Ja. En, en zijn het ook gewoon mensen? Ja. <laughs> Ja. ja. Oké, okay, cool. Dus jullie gaan nu eh, gedichten maken erover. Nou, volgens mij hebben wij gewoon les, maar dat weet ik niet zeker. Oké. En wat neem je mee van hun verhalen? Um, nou, als er nog een keer zoiets in het nieuws is ook, omdat dan besef je toch wel echt meer dat het hier wel echt om mensen gaat en niet echt om aantallen of zo. Ja, denk Ik. Ja. En zou je voelen om, eh, zou je iets misschien met vluchtelingen willen doen? Ja, ik heb al eh, oh. dat gedaan met kindjes, heb ik geholpen om Nederlands te leren. Fantastisch. Ja. Jee, dankjewel. Oké. <laughs>